Hayesara. Pasuk, inicio de la allá. Vaiyu Hayesara mea shana, mea shana, esrim shana, besheba shanim, shene Hayesara. <clears throat> Y fueron los días de vida de Sará, 100 años y 20 años y 7 años, los años de vida de Sará. Y ahora Jaime Kadosh dice por qué Atora usó este Vaiyu, y no como en todas las personas que diz, a Torá diz, vai, eh, como todos os tzadikim, sim? Vai hi Adam e viveu Adam, vai hi Shem e viveu Shem tantos anos. <clears throat> Por que vai o Sará? Que justamente ele diz que aqui nos, nos dá a dica, o Pasuk, que é realmente o motivo da morte de Sará, de acordo com a primeira explicação do Rahan Kadosh, como traz o Midrash, que foi informada pelo próprio Satã que, Jacob, que Abraham a Isaac para degolá a pesar que não degolou, mas foi para oferecerlo como corban, como sacrifício, e essa informação fez que com que Sarah falecesse. E por isso que Lashon Tsar, de sofrimento, Vaihiu, de Lashon Vaihi, Vaihi é Lashon Tsar, de sofrimento, porque faleceu antes do tempo. Esta é a primeira explicação, quer dizer que ela tinha, de acordo com essa primeira explicação, tinha que viver mais anos segunda explicação que o próprio Arheim traz é que, apesar de ter falecido por, por este fato que acabamos de dizer, mas de qualquer modo ela completou seus anos, certo? E por que está escrito Vaihiu, não é de Shon Tzar, sino de Shon Havaiah Hadashah, ou seja, de uma nova situação, pois os tzadikim mesmo depois que falecem, são considerados vivos, como está escrito nas, na Gemara, em vários lugares, que os tzadikim, apesar depois de falecimento, também são chamados de vivos. E Vaihiu vai indicar que apenas trocou a Havaiá, certo? Trocou a sua situação. Era uma vida aqui na Terra, agora passou a ser uma vida mais espiritual, mas continua viva, certo? E ao final do versículo, porque a Torá diz, Sheneja e Sará, repete novamente, esses são os anos de Sará, esses que estamos falando, porque a Torá repete, então explica ora Jaime Kadosh, que na verdade se a gente faz um cálculo, que eh, faz um cálculo, então a gente vê assim, 90 anos Sará esteve sofrendo, não teve filhos, com 90 anos teve um filho, depois teve o problema que Ismael queria matá-lo, queria influenciá-lo negativamente Isaac, até que foi expulso. Ismael, certo? Então isso foi mais 10 anos, 100 anos, quer dizer que os últimos 27 anos realmente foi aqueles anos que ela realmente teve um grande proveito neste mundo e por isso a Torá repete novamente Esrim Shana Vesheva Shanim, que os últimos 27 são Shene Haye Sara. Shabbat Shalom.